プランクでせたい方は今回のやり方がおすすめですはい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクで痩せたい方におすすめなリバースプランクを紹介します。 このリバースプランクを行うことで、体の弱い筋肉が全て鍛えることができます。体を痩せやすい体質に持っていくことが可能です。通常のプランクは、肘とつま先で体を持ち上げます。その際に使う部分というのは、肩、腹筋、大腿四頭筋、脊柱起立筋といった筋肉を主に使っています。プランクはやり方によってはすごく腹筋に効かすことができるんですけども、 腹筋に効かした場合脊柱起立筋の効きが少し悪くなります人というのは前に進んで生きていますから意外と体の前側というのは筋肉があってですね腹筋に効くかもしれませんけども他の筋肉にはあんまり実は効いてないんですそしてリバースプランク今みたいにお腹を上に向けて体をまっすぐ保つやり方になるんですけどもその場合効いている部分が 腹筋、外腹斜筋、広背筋、大臀筋、大腿二頭筋といった筋肉を使っています。腹筋にはそこまで効きませんから、通常のプランクよりも効いてる感じがしないかもしれませんが、触ると確実にわかります。体の前側よりも後ろ側の筋肉の方が人は大体の方が弱いですから、そっちを鍛えることによって、より痩せやすい体を作ることが可能になります。例えば太ももに関して。 通常のプランクした状態で前ももを触ってみてくださいそこまで硬くないですリバースプランクをした場合太ももの裏を触ってみてくださいカチカチになってると思います太ももに関しても前側というのはだいたい力があって後ろ側というのは力があまり入らないそういった方が多いんですけどもこのリバースプランクをすることによって体の後ろ側を全て鍛えることができて代謝が上がります ですので、腹筋を鍛えたい場合、プランクでも OK です。ですが、プランクで痩せたいよって方は、今回のリバースプランクを一緒にやっていきましょう。たったの30秒です。では、やり方を説明します。足を伸ばして座ります。足は少しぐらい広げておいた方が楽です。そして手は後ろにつきます。肩の下に手です。手首が痛い方は少し手を外に向けるとやりやすいです。ここから かり胸を張ってお腹を持ち上げてお尻を締めておきます首が強い方は上を向いて首が弱い方は下を向いてキープしてくださいできるだけ肩からかかとまでまっすぐになるようにキープですこれを一緒に30秒間やっていきましょうではいきます1 が下がらないように12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ですプランクの使う筋肉として腹筋と脊柱起立筋そこがメインで使うんですけども リバースプランクは腹筋と脊柱起立筋よりも大体二頭筋と広背筋大臀筋を主に使うのですごく辛い感覚はないと思いますけども痩せたい場合こっちのプランクの方がおすすめです背中とお尻と太ももの裏この大きな筋肉3つとも同時に鍛えることができますからたったの30秒です毎日でもやってもらえたらと思いますということで頑張った方できなかよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします こういった動画を載せてほしいよっていうことがあれば、ぜひぜひコメント、もしくは Twitter の DM でご連絡ください。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズを載せていきます。効果的なエクササイズばかり載せていきますので、載せられた動画に対して毎日でも頑張ってもらえたらと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。